මම සීදුවේ ක්‍රිස්ටි මේ ඉන්නේ බීගල් වර්ගයේ වල්ලෝ මුන් ඇවිල්ලා දඩේ මට හොඳයි දඩේ මට ඉව තියෙනවා හොඳටම බීගල් වර්ගයනේ ඒකේ ඉව තියෙනවා හොඳට මේ දඩයන් බල්ලෝ මුන් මේත් ඒ බීගල් වර්ගෙම මේකේ ඉන්නේ මේ ආදිය ලැප්ටඩෝ ගෙදර උරුදරේ හොඳයි උරුදරෝ වර්ගේ බලන්න හොඳයි ගන්නවා කියන්නේ බුරනවා කරනවා හපන්න මේ ඉන්න රයින් ජයමචපටලා මූ හපනවද ගෙදර හදිසියකට ඇරලා දාන්න උන පුළුවන් කොහේ හරි යනවා නම් වත්තේ ඇරලා දාලා යන්න පුළුවන් ඒක වසර ආදන්න හපන්න හිටියොත් හපන හොඳටම කියලා මේ රයන් ජයමචපට මේක වර්ගයේ ගුරුතලේටත් හොඳයි ස්වාමියාට කී කරුයි ගොඩක් කියලා මේ ඉන්න හුණතාල්ම වල්ලේ තමයි ගෝල්ඩ රිට්‍රීවර්. මේ ඇතුළේ වුණත් පොඩි ළමයි ළමයි එක්ක වුණත් තියන්න පුළුවන් බල්ලේ තමයි මේ ගෝල්ඩ රිට්‍රීවර්. හොඳටම හොඳයි ඇති කරන්න. ඔව්. පොඩි ළමයි එක්ක ඒවා හොඳටම හොඳයි තියාගන්න. හදන්න. හුණතාල්ම වල්ලේ හොඳටම හොඳයි. 俺で連絡すんだ ගෙදර ගාගන්න හොඳයි මුරට මුර කරන්නේ හොඳටම හොඳයි මේ ජාතිය හොඳටම කීකරු බලන්නේ මොනද මුරයක් තියෙනවා කීකරුවම ආදාන මුර ලයින් යන චබට අලුත් ඒ ජාතියම ගෙදර කට්ටියට මුරතරේට ඇදුවාගේ පිට පිට කට්ටියට වසයි මේ ජාතිය ලයින් යන චබට Thank you. සීන් එකට මම හදන්නේ පිට කෙනෙක් ආව තපනවා. ගෙදර ගතියට හරි එකතුයි. කීකරු හදන්න පුළුවන්. ස්තුතියි මේ අනල්ලකම නැරපුුවට තව සඳක ජාති වර්කාපයක් මේ රජී සිටිනවා ඒක වීඩියෝ එක නැවත බලාපොරොත්තු ස්තුතියි